El acto en sí, pues es un motivo del mismo es la presentación de un libro y para un universitario la presentación del resultado de la investigación pues siempre es un especial motivo de satisfacción y para mí lo es. Además el tema, que es en definitiva eh, un estudio o varios estudios que conforman la obra eh, sobre la brecha digital que afecta de una forma muy especial a, a, las mujeres, pues es un tema de importancia, es un tema de gran actualidad y por tanto un tema en el que todos, y especialmente quienes en un momento determinado, como en mi caso, eh, ocupamos un, lugar de cierta responsabilidad y particularmente vinculado a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, pues es un tema que a mí especialmente me preocupa. Dar eh, las gracias enormes a, la universidad primero, porque cuando hablamos de brecha digital, proyectos grandes e innovadores como se hacen ahora, enganchado a su plataforma con STEM eh, para dar el conocimiento de, las carreras de ciencias y tecnología a, las jóvenes hace que ese, binomio que tenemos en ocasiones que nos provoca la brecha digital, que es el espacio temporal, el espacio físico que tengamos en universidad, eh, pues en, universidades como esta que son online, lo que hace es facilitar una comunidad como la nuestra, tan grande, dispersa, en la que estamos eh, en ocasiones eh, siempre muy vinculados al mundo rural, en una parte negativa, deberíamos hacerlo, esta es una parte muy positiva hacia ello, ¿no? Una plataforma en la que dé acceso a, cualquier, cualquier, parte de, Castilla y León, pues es la parte donde nosotros podemos frenar esa brecha, que eh, entendemos que la brecha digital es una brecha más, pero que facilita si la rompemos todas las otras que nos hemos encontrado, salarial, laboral, de género. Entonces, plataformas de este tipo, trabajos como este, lo que nos hacen es abrir ese campo extraordinario para que lleguemos de una forma eh, más directa, más definitiva, más sensata a todas las mujeres de Castilla consiste en una jornada sobre igualdad y transformación digital, que es el contexto en el que vamos a hacer la presentación de este libro que hemos sacado adelante con, el gran respaldo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la que estamos muy agradecidos. En las distintas parcelas y ámbitos de la vida del ciudadano, eh, la mujer tiene todavía cotas cuotas de igualdad que cubrir, no discriminación por la que luchar y que ellos, todas las instituciones autonómicas y nacionales y los poderes públicos deben de mm, están haciendo dar ese respaldo a estudios como este, donde eh, tanto hemos tratado temas que tienen relación con la economía, la educación, la ciencia, el mercado de trabajo, etc. etcétera.